əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə Yunan salatının hazırlanması qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün kahı yarpaqlarından 2-3 xiyar, 1 pomidor, bolqar biberi, yaşıl və qırmızı rəngdə reyhan, bir baş soğanla, pendir 150 qram, zeytun yağı 100 qram qədərində zeytundan çəyirdəyi çıxmış halda istifadə edəcəyik. Əlavə olaraq duz, üstüyot və limon e, suyundan istifadə olunacaq. Əvvəlcə tərəvəzlərimizi xırdalayaq. Zeytun yağının üzərinə zövqə görə duz, qara istiot, 2 xörək qaşığı limon suyu, doğradığımız reyhanları əlavə edib qarışdırırıq. Əgər kimdə quru reyhan varsa, qurudulmuş 1 xörək qaşığından istifadə edə bilər. Ən sonda pendiri kubik şəklində doğrayacağıq. hazırladığımız marinadı salatın üzərinə əlavə edirik və qarışdıracağıq. Ehtiyatla qarışdırmaq lazımdır ki, tərəvəzlər əzilməsin. Zeytunları da əlavə edirik. izləyicilərimiz, artıq salatımız hazırdır. Siz də hazırlayıb afiyətlə yeyə bilərsiniz. Nuş olsun kanalıma abunə olmağı unutmayın.